n tí a fẹ́ bára wa sọ òun náà ni tá ń pè ní zakati ìtúnu àwẹ̀ tá a mọ̀ sí jákà alákọ̀ọ́kọ́ ìrẹ́ tó gba àwẹ̀ báwo ló ṣe fẹ́ fọ àwẹ̀ rẹ mọ́ kúrò níbi àwọn àbùkù àbí àwọn kùdìẹ̀kudiẹ tó wà ńbẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì báwo ló ṣe fẹ́ dun àwọn aláìní àwọn atẹ́wọ́rọgbọrẹ báwo ló ṣe fẹ́ dùn wọ́n nú káwọn náà lè dunnú níjọ́ ọdún gẹ́gẹ́ bí ìwọ náà ṣe ń dunnú níjọ́ náà báwo ló ṣe fẹ́ dùn wọ́n nú wá ronú sí ọ̀rọ̀ ànábì wa muhammad tá a fẹ́ sọ yìí wọ́n ní àgbà wá láti ọ̀dọ̀ ọmọ abbas kọ́lọ́mbà yọ́nú sáwọn méjèèjì ó sọ báyìí wípé ó ní ànábì wa muhammad ìkẹ́ ọlọ́run àti ọlọ́run kó máa bá ó ṣe zakatu ìtúnu àwẹ̀ tí ń ṣe jákà ó ṣe lọ́rùn yàn fún àwa mùsùlùmí kó máa jẹ́ ìfọ̀mọ́ fún ẹni tó gba àwẹ̀ gbogbo àwa tá a gba àwẹ̀ kó máa fọ̀ wá mọ́ kúrò níbi àwọn ìsọkúsọ àbí àwọn ìwíkúwìí kó máa fọ̀ wá mọ́ ń bẹ̀ tá a ti ṣe nínú ààwẹ̀ bákan náà kó sì máa jẹ́ jíjẹ oúnjẹ fún gbogbo àwọn aláìní àwọn atẹ́wọ́gbọrẹ zakati ìtúnú ààwẹ̀ yìí tá a mọ̀ sí jákà yìí ọ̀ranyàn ni o ọ̀ranyàn ló jẹ́ fún gbogbo mùsùlùmí pátápátá kó yàn án fúnra ẹ̀ tó bá yàn án fúnra ẹ̀ tán yóò sì yàn án fún gbogbo àwọn tó bá jẹ́ fámìlì ẹ̀ tó ṣe pé ní òun ló ń gbọ́ bùkátà wọn àbí ká ní òun ni bùkátà wọn jẹ́ ọ̀ranyàn lé lórí gẹ́gẹ́ bí ìyàwó ẹ̀ àti àwọn ọmọ ẹ̀ yóò yàn tara tiẹ̀ yóò sì yàn fún kọ̀ọ̀kan nínú àwọn tá a wí wọ̀nyí májẹ̀mú tí ó fi yan kíní ẹ̀ zakati ìyẹn jákà yìí òun ni pé tí n tó ní ó ti tó bá tayọ ntán ní bùkátà sí àtòun àtìyàwó àtàwọn ọmọ níjọ́ ọdún tí oúnjẹ tó wà lọ́wọ́ wọn tó ṣe pé ní ntán ní bùkátà sí láti jẹ ó ṣe kíni ntán ní ó pọ̀ kọjá ntán ní bùkátà sí níjọ́ náà yóò yan jáka yóò yan zakatul fitiri níjọ́ náà a ṣe ní májẹ̀mú níbi zakatul fitiri pé kó jẹ́ pé èèyàn kan tó jẹ́ olówó ni tó yẹ pé owó ẹ̀ ti dé ìpele kan a ṣe lè májẹ̀mú gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ májẹ̀mú ti zakati tọlọ́dọọdún zakati ti eh, fitiri tó jẹ́ titunu àwẹ̀ kò ń ṣe túláàsì ní kíyàn jẹ́ olówó tó yẹ pé owó ẹ̀ ti wọ nisọ́ọ̀bù la òdiwọ̀n táwa ṣe lọ́ranyàn tó jẹ́ túláàsì fún ẹnì kọ̀ọ̀kan tí ó yàn níjọ́ ọdún tó ń ṣe sàkáàtì ìtúnu àwẹ̀ òun náà ní kí ni jákà tí lágbáwá ń pè ní sáà yóò yàn kí ni ó wọ̀n sínú ẹ̀ òun náà ní oúnjẹ tí àwọn aráàlú bá ń jẹ gẹ́gẹ́ bí ráìsì àbí dàbídùn àbẹ́wà àbí gààrí àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ eléyìí a gbà wá látọ̀dọ̀ ọmọ umar kọ́nàbà yọ́nú sí àtòun àti bàbá rẹ̀ ó sọ báyìí wípé ó ní ànábì wa muhammad kí ọlọ́run àti ọlọ́run kó máa bá ó ṣe zakatul fitiri tí ń ṣe jáka ìtúnu àwẹ̀ ó ṣe lọ́rùn ọ̀yàn kó máa jẹ́ sáà kan tí ń ṣe jáka kan nínú dàbídùn ni àbí fúláwà ni àbí tó bá jọ kó máa jẹ́ yọ kan kó máa jọ́ràn ọ̀yàn eléyìí jọ́ràn ọ̀yàn fún ẹrú àti ọmọlábí àtọkùnrin àtobìnrin àtọmọdé àti àgbà nínú gbogbo kíni gbogbo àwa mùsùlùmí ànábì sì pàṣẹ bákan náà pé à ń láti yan zakati ìyẹn jákàyè à ń láti yan síwájú kí a tó jáde lọ kí ìrun ọdún ni tí òòrùn ijọ́ tí ààwẹ̀ bá parí bá ti wọ̀ láti ìrọ̀lẹ́ tóòrùn ti wọ̀ ààwẹ̀ jẹ́ twenty nine ni àbí ààwẹ̀ ọdún náà jẹ́ thirty tí òòrùn ọjọ́ náà bá ti wọ̀ ni jákà ìtúnu ààwẹ̀ ti di ọ̀ranyàn fún yàn láti yàn ìyẹn ni pé ọjọ́ ọdún kọ̀la ìrọ̀lẹ́ ọdún kọ̀la ni jákà ti di ọ̀ranyàn fún èèyàn láti yàn ṣùgbọ́n èyí tó fi ń lọ́lá jù òun náà ni pé kí ni kéèyàn yàn kí èèyàn tó lọ kírun ní ìjọ ọdún ìyẹn ló ṣe kí ni ló fi ń lọ́lá jù ló dáa jù ṣùgbọ́n kò dẹ̀ sí tó burú kò sí tó burú bí kéèyàn yàn síwájú ìjọ ọdún pẹ̀lú ìjọ pé tọdún bá ku ọjọ́ kan àbó kujọ́ méjì kò sí tó burú téèyàn bá yan jákà ẹ̀ lásìkò náà ìyẹn ni pé um alẹ́ tí ramadan bá di twenty eight torí pé ramadan gbà míì yóò máa jẹ́ twenty nine gbà míì yóò dẹ̀ máa jẹ́ thirty ṣùgbọ́n kò tọ́ kéèyàn sún zakatul fitiri jáka ìtúnú àwẹ̀ kéèyàn wá sún sí ẹ̀yìn ìran ọdún kò tọ́ kò tọ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ ẹnikẹ́ni tí ò bá yan jáka yìí níjọ́ ọdún ó ti dẹ́ṣẹ̀ nìyẹn o àyàfi kó ṣe pé ní ó ní àwíjàre kan àbí ó ní ẹ́skíùsì kan tó fi ṣe kínni tí òfin ìyànjú ọdún náà tó bá dẹ̀rọ tọ́rọ̀ bá dẹ̀ ti rí báyìí ó ti di túláàsì fún kó ṣe kí ni kó san padà kó san fún di eléyìí ẹ̀yin èèyàn mi ẹ jẹ́ atara ṣàṣà pẹ̀lú ìyọ́nú kí a máa ṣe kí ni kí a máa yan jákà ìtùnú àwẹ̀ ká máa yàn án pẹ̀lú ìyọ́nú àti ìdùnnú àti ìrọ̀kàn sí ẹ̀san láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba ọba àlékíọ́lá ọlọ́run ọba ọba àlékíọ́lá ń sọ báyìí ní alukoran báyìí wípé ya ayyuha alladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a walkafiruna humu zolimun ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ọlọ́run sọ pé òun pe gbogbo àwa olùgbàgbọ́ òdodo olóhùn pè yín pé kí ni ẹ máa náwó nínú tèmi ọlọ́run bá ṣe fún yín níjẹ àti mímu zakati tí mo ní ẹ máa yàn ẹ máa yàn síwájú kí ìjọ gbẹ̀ǹdẹ̀ àlìkìyàmọ̀ tó dé ìjọ tó ṣe pé ní kátàkárà kò ní wúlò mọ́ ọ̀rẹ́ kò ní ṣe ọ̀rẹ́ kankan láǹfààní ìṣìpẹ̀ náà ò ní ṣe kíni kò ní wúlò àwọn kèfèrí àwọn ni alábòsí